Форму делаем сразу с готовыми закладными деталями. Значит, замесили раствор Бетон 500 марки в Леруа Мерлен стоит 150 рублей, 25 килограмм. Вот суперпластификатор, тоже на мешок, стоит 30 рублей. Добавляем немного фибры, стоит 90 рублей в Леруа Мерлен. Смотрим сюда. Все готово. Все, что есть дополнительно для армирования, туда же будем запихивать. Итак, прошло три дня. Вытащил я из опалубки мою розеточку. Вот такая она у меня получилась. Получившаяся деталь имеет глянцевую поверхность, почти зеркальную. Крышка для розетки делается из листа дюралюминия шпаклюется и окрашивается из пульверизаторного баллончика. Таким образом получается готовая к встройке в стену розетка для пылесоса. Все закладные детали уже на месте. Отверстия для крепления есть. Для кнопочек. Но ну, этот метод, конечно, не для тех, кто хочет очень быстро все сделать, так как, сами понимаете, бетон затвердевает в течение месяца. Ну, на третий день вот он такое состояние имеет. Вполне годное для того, чтобы вытащить из опалубки. Эта розетка предназначена для того, чтобы ее установить в пол. Эти у меня розетки будут в стене. Толщина пеноблока 8 сантиметров. Как мы видим, патрубок канализационной трубы выступает над поверхностью как раз на 2-3 миллиметра. Достаточно для того, чтобы уместилась крышка. Ну и здесь если это стеновая панель, естественно, толщина обоев. То есть для крышки, которая будет закрывать сверху этот патрубок, не обязательно какие-то резиновые прокладки использовать. Она просто под действием вакуума будет присасываться к, торцу этой трубы. Так как работа по заливке розеток под пылесос занимает не особо много времени, можно параллельно делать подготовку пола для прокладки труб э, воздуховода для пылесоса. Соответственно, на этом можем сэкономить время. Так как мой проект центрального пылесоса частично совмещен с проектом морского аквариума, то некоторые работы по прокладке труб для пылесоса уже сделаны ранее. И поэтому же выбран не совсем элементарный метод для прокладки труб. Казалось бы, сделал штрабу шириной сантиметров 6, заложил труда трубу и сверху зашпаклевал. Всего-то работы на пару дней. А я вот делаю деревянный пол на лагах, это связано с тем, что нужно было облегчить нагрузку на несущий пол, чтобы поставить аквариум массой под 800 кг. В общей сложности стяжки было удалено на 2,5 тонны. Ну, за вычетом веса деревянного настила, можно смело сказать, что пол стал легче на 2 тонны 200 килограмм. Была убрана стяжка из одной комнаты и коридора и уложен пол на лагах. Деревянные детали, естественно, нужно обрабатывать огнебиозащитой первой категории. Ну вот в результате получается такая вот штука. Как видим, здесь довольно-таки большой слой стяжки сантиметров 8-10 10 наверное вот кстати мы это уберем и положим доски лаги вот так это будет выглядеть проведем небольшой эксперимент. Берем мерный стакан на полкилограмма у нас есть. Вот как видим, на пол-литра. Засыпаем в него обычный песок Вот ну, даже чуть побольше получилось. Ну, отсыпем. Обратно немножко. Вот. У нас пол квадратного дециметра, пол-литра песка. По весу это будет соответствовать 900 граммам весы не особо точные. Но получается, что в каждом дециметре в одном литре почти 2 килограмма песка. Так как здесь было пол-литра, значит в литре в два раза больше. качестве влагоизоляции и амортизации в то же время использую линолеум. Провода подключил. Осталось только закрывать Алиэкспресс к тому же еще кнопки пришли. Как раз вовремя. Наверное, многие зададут с вопросом, а зачем такой ширины здесь выемка? Хотя достаточно было, возможно, сделать штрабу сантиметров 6 и залить потом бетоном. Все работы обошлись бы тремя днями. Но ну, все не так просто. Таким образом, при ширине выемки 40 сантиметров и длине 4 метра мы имеем Площадь 1,6 квадратных метра. При глубине 10 сантиметров. То есть получается 160 кубических дециметров. Цементной стяжки. А так как мы знаем, что плотность цементной стяжки выше, чем у песка, так как меньше пор и пустот, в отличие от сухого песка, который мы только что взвешивали и проверяли, то смело можно прибавить еще две десятых единицы минимум, а то и 3 к массе одного дециметра кубического. То есть 2 и 1 килограмма в каждом кубическом дециметре. То есть 1,6 умножаем на 2 и 1 получается где-то 320 килограмм. Таким образом мы удалили отсюда массу лишнюю, которая была нагрузкой на пол несущий 320 килограмм. отделочная работа. Соответственно, закрыл плинтуса, вывел провода, Сюда положил кусок ламината. Таким образом закрыл отверстие, которое было сквозное. Как у меня выглядят розетки для пылесоса в готовом виде. Установил кнопки. Первая верхняя кнопка это включение пылесоса на средней мощности, ну 70% процентов от максимальной. И нижняя кнопка на полную мощность. Соответственно, во всех розетках эти кнопки включаются параллельно. проекте для центрального пылесоса я использовал как полипропиленовые канализационные трубы, так и трубы ПВХ для пылесосов. Трубы замечательно стыкуются между собой через муфты. Плотность стыковки канализационных труб также достаточная для работы в качестве воздуховода пылесоса. Качество сборки вакуумного воздуховода важна, видимо, только на протяженных объектах, где длина трассы составляет до сотен метров по длине до 20 метров, я считаю, вполне можно обойтись просто канализационными трубами. К тому же и стираемость полипропилена гораздо ниже, чем у ПВХ. Ну а далее в этом проекте робот, который сам будет таскать шланг и пылесос сеть комнаты.